በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ይችን ሰዓት በቸርነቱ ስለሰጠን ከምንም በላይ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ተከበሩ አባታችን አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም ይህን ድምፅ በያላችሁበት የምትሰሙ ሁሉ በእግዚአብሔር ሰላም እንደምንሰነበታችሁ፣ እንደምናደራችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ያለፈውን ጊዜ በቸርነቱ አሳልፎ ሁላችንንም ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ወንእነሰ ሰብክ ክርስቶስ ዘተሰቅለ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብከዋለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 23 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጠቀሰውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። የሊዲያ ልቦና ከፍቶ ቃሉን እንድታስተውል ያደረገ መንፈስ ቅዱስ የእኛንም ልቦና ብሩህ አድርጎልን ሚስጥራትን እንድንረዳ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብከዋለን። ዛሬ ዕለቱ ዕለተ መድኃኔዓለም ነው። ይህም በእግዚአብሔር አብ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት አገር ነፃ ወጥተን ያለ ተስፋ የኖርበት ዘመን አልፎ ከመንግስቱ ተለይተን የነበርነው በኢየሱስ ክርስቶስ መዳናችንን የምስራች የምናስብበት የተባረከ ቀን ነው። ለዚህ ቀን ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ሁላችንም ተመስገን ልንለው ይገባል። መድኃኔ ዓለም በቸርነቱ በሕይወት ጠብቆናልና ስላደረገልን ስለ ቸርነቱ ስለሰጠን ስለ ምሕረቱ ከምንም በላይ ለዘላለም ሕይወት እንድንበቃ በማደሪያው በመቅደሱ ሰብስቦ ሕይወትን የምናገኝበትን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ሰጥቶ ከባርነት ቀንበር ነፃ ስላደረገን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ስንሄድ የትምህርታችን ዓላማ ስለ እኛ በመስቀል ተሰቅሎ በሞቱ ስላዳንን ስለ ክርስቶስ በእምነትና በተግባር እንድንሰብክ ማስገንዘብ ነው። ስለ ሕይወታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እርሱ በቃልም በእምነትም በተግባር በስራም ልንሰብከውና ልንመስለው ይገባናልና እርሱን መምሰልን ያድለን። እንግዲህ ክርስቶስ ለምን ተሰቀለ? ይሄ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው የሰው ልጅ በኃጢአት ስለሞተ ነው። የሰው ልጅ በኃጢአት ስለሞተ ነው። ቅዱስ መጽሐፍ እንዲህ ይላል በሮሜ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 12 ላይ ስለዚህም በአንድ ሰው በደል ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም ገባች፣ ስለዚችም ኃጢአት ሞት ገባ። እንደዚሁም ሁሉ ኃጢአትን ስላደረጉ በሰው ሁሉ ላይ ሞት መጣ ይላል። ስለዚህ በሰው ልጆች ኃጢአት ምን መጣ? ሞት መጣ። ይሄ በሰው ልጆች ኃጢአት ምክንያት የመጣውን ሞት ሊያጠፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ። በዚሁ መልእክት ላይ በምዕራፍ አምስት ቁጥር ስድስት ላይ አሁንም እንዲህ ይላል። ለምን ክርስቶስ ተሰቀለ ለሚለው ጠንከር ያለና ብቁ መልስ ይሰጠናል። ክርስቶስም እኛ ኃጢአተኞች ስንሆን ስለ ኃጢአታችን ይሞት ዘንድ ዘመኑ ሲደርስ መጣ። ስለ ምናችን ይሞት ዘንድ ስለ እኛ ስለ ኃጢአታችን ይሞት ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ይላል። እዚሁ ምዕራፍ ላይ ሳትወጡ ይሄ ምዕራፍ ስለ ነገረ ክርስቶስ ስለሞቱ ስለማሙ በሚገባ ቅዱስ ጳውሎስ ያስተማረበት የመጽሐፍ ክፍል ነው። ቁጥር ስምንት ላይ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደደን እንሆ እዩ፣ እኛ ኃጢአተኞች ስንሆን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞተ ይላል። እኛ ምን ስንሆን? ኃጢአተኞች ስንሆን ስለ እኛ ክርስቶስ ሞተ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ወደዚህ ዓለም መጣ፣ ለምን ተሰቀለ፣ ለምን ሞተ የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ ስለ እኛ ኃጢአት ምክንያት ነው። በዚህ ምክንያት ወደዚህ ዓለም መጣ፣ ከዚህ ሞት ሊያድነንም ተሰቀለ እንላለን። በሞቱ ያገኘነውስ ምንድን ነው? ሞተ አል በሞቱ ህይወት አግኝተናል። የሰው ልጆች ሞት ጥቅም የለውም። የክርስቶስ ሞት ግን ሕይወትን ሰጥቶናል። የሰው ልጆች ሞት ሐዘንን በሐዘን ላይ ይደርባል። የክርስቶስ ሞት ግን ነፃነትን ይሰጥናል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ሞተ የሚለውን ነገር ስናይ ቅድም እንደገለጽ ነው የሰው ልጅ በኃጢአቱ ምክንያት ስለሞተ ነው ብለናል። በሞቱ ምን አገኘን ወደሚለው ነጥብ ስንመጣ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የገለጸውን በአንደኝነት እናየዋለን። አንደኛ ከሕግ እርግማን ነፃ መሆንን አገኘን። ከምን እርግማን? ከሕግ እርግማን። ይሄ የሕግ እርግማን የተባለው ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ገላትያ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 እስከ 14 ላይ ገላትያ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 እስከ 14 ላይ ስናነብ እኛንስ ክርስቶስ ስለ እኛ የኦሪትን መርገም በመሸከሙ ከኦሪት መርገም ዋሽቶናል። መጽሐፍ እንዲህ ብሏልና በእንጨት ላይ የተሰቀለ ሁሉ ርጉም ነው ይላል። እኛንስ ክርስቶስ ስለ እኛ የኦሪትን መርገም በመሸከሙ ከኦሪት መርገም ዋሽቶናል። ነፃ አውጥቶናል። ከምን? ከኦሪት መርገም። ይህ የኦሪት መርገም የተባለው ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 24 ድረስ አንቡት ሙሉውን። ግን እኛ ስንጠቀልለው በአጭር ቃል የተገለጸውን ስንጠቀልለው እንዲህ ነው። አዳም በደልን በፈጸማት ጊዜ የሞት ሞትን ትሞታለህ ተብሏል። በአዳም ምክንያት ወደ ሰው ልጆች የገባው ሞት እሱ የህግ እርግማን ተብሏል። ምክንያቱም ከአዳም ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ድረስ ሁሉም ይህ ሞት አግኝቷቸዋል። ህግ ሆነ በቃ። ይሄ የህግ እርግማንን ማንም ሊያነሳው አልቻለምና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መጥቶ ስለኛ ሞቶ በሞቱ ከዚህ ከሕግ እርግማን ነፃ አወጣን። ክብርና ምስጋና ለእሱ ይሁን። ሁለተኛው በእርሱ ሞት ምን አገኘን? ሰላምን አገኘን። ሰላም አተን ነበር፣ ሰላምን አገኘን። ርቀን ነበር፣ በእርሱ ቀረብን። በመካከላችን በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል የጥል ግድግዳ ነበር። ያ የጥል ግድግዳ ምን ሆነ? ፈረሰልን፣ ጥልን በመስቀሉ ገደለልን። ይህንን ቃል ስንመለከተው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 32 ቁጥር 18 ላይ ሕዝቤም በሰላም ማደሪያ በታመኔም ቤት በጸጥተኛ ማረፊያ ይቀመጣል። ይህ የትንቢት ቃል ነው። ሌላ የትንቢት ቃል እናንሳ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተብሏል? የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ያ የሚወለደው ወንድ ልጅ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። እርሱም እንዲህ አለ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ ያለ ሰላም አይደለም። እውነተኛው ሰላም ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በእርሱ ሞት ሰላማችን ተመልሷል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 እስከ 15 ላይ ቅድም እንዲያቆሉ ያነበበልን የመጽሐፍ ክፍል ነው። እኔ በመጠኑ አየዋለሁ። ከቁጥር 14 እስከ 15 ድረስ ያለው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዛዛትን ሕግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው። መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ። እርሱ ሰላማችን ነው። አንድ የጥል ግድግዳን በስጋው አፈረሰ። ሁለት በዚህ ምዕራፍ የምናየው ሶስተኛው ጥልን በመስቀሉ ገደለ። በመከራው በሕማሙ በሞቱ ጥልን ገደላት። በእኛና በእርሱ መካከል የነበረችውን ጥል አጠፋት። እርቅና ሰላምን አደረገ። ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ። ይህን አገኘ። ሶስተኛ በቅዱስ ደሙ ፈሳሽነት ዳን። ይሄ ዋናው ነገር ጽድቅን እሱ ራሱ ስለ ሁላችን የተናገረውን ቃል እንዲህ እናየዋለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 27 እስከ 28 ላይ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው። ስለ ብዙዎች የኃጢአት ስርየት የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው፣ ሁላችሁ ከእርሱ ምን ጠጡ። ለምንድን ነው ሁላችን ከዚህ ቅዱስ ደም የምንጠጣው? ከኃጢአት ለመንጻት ለመዳን። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ። እርሱም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተሰሪያ አድርጎ አቆመው። በደሙ ምን ማስተሰሪያ ይቅርታ። ይህ ደም የይቅርታ ደም ነው፣ ስለ ብዙዎቻችን የፈሰሰ። ሮሜ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ዘጠኝ አሁን በደሙ ከጸደቅን በእርሱ ከቁጣው እንድናለን። በምኑ ከጸደቅን? በደሙ ለመስደቅ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን መመገብ ያስፈልጋል። ያ ደግሞ ያ ደም ደግሞ ያ ቅዱስ ደም ከቁጣው የምንድንበት ነው። ከየትኛው ቁጣ? ዓለም በሚያልፍ ጊዜ እርሱም በክብር በሚገለጽ ጊዜ ያን ጊዜ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው በሚከፍልበት ሰዓት ዛሬ የተቀበልናት ይቺ ቅዱስ ደም የኃጢአት ስርየትን ሰጥታን በእርሱ ፊት ከሚመጣው እናንተ ርጉማን ወጊዱ ከሚለው ቃል ያድነናል። ከእርግማን የዳንበት ቅዱስ ደም ነው፣ ሕይወት ያገኘንበት። ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት በእርሱም እንደ ቸርነቱ ብዛት በደሙ ድህነትን አገኘን ኃጢአታችንም ተሰረየልን ይላል። እጅግ ደስ የሚል ደግሞ አለው ቃል በእርሱም እንደ ቸርነቱ ብዛት በደሙ ድህነትን አገኘን ኃጢአታችንም ተሰረየልን ይላል። በዚህ በጥቁር መጽሐፍ ስትመለከቱት ይህን ቃል ይላል። በዚያኛው በተለምዶ ሰማንያ እንለዋለን እንጂ ሰማንያ አይደለም፣ ሰባ ሶስት ነው። ይሄ ኤፌሶን በዚሁ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ላይ ተመሳሳይ ነው ቃሉ። በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን፣ እርሱም የበደላችን ስርየት ይላል። ያኛውም የበለጠ የቀና አማርኛ ስለሆነ ነው የመጀመሪያው። ስለዚህ በደሙ ፈሳሽነት መዳንን ከኃጢአት ስርየትን የዘላለም ድነትን ከቁጣ መዳንን አገኘን። የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። አንደኛው ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ስለዚህ የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ስለሚያነጻል ይህ ከኃጢአት የነጻንበት ቅዱስ ደም ነው፣ ሕይወት ያገኘንበት ቅዱስ ደም ነውና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከቅዱስ ስጋው ከክቡር ደግሞ ተሳትፈን ሕይወትን እንድናገኝ ትሰብከናለች። ስብከቱ እንግዲህ ብዙ ነው፣ ብዙ መናገር ይቻላል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም በቅዳሴው ቅድም አባታችን በቀደሱልን በቅዳሴው ላይ ስለ ነገረ ሕማሙ፣ ስለ ሞቱ፣ ስለተቀበልነው ጸጋ፣ ስላገኘነው ድህነት፣ ስለማይነገር ሕማሙ ስላገኘነው ፍቅር በሚገባ ይገልጻል። ቁጥር 19 ላይ እዚሁ ቅዳሴው ላይ በእርሱም ከመበተን ከፍ ባለች ሃይማኖት ሰበሰበን፣ የተሰበሰበ ወገንም አደረገን፣ እርሱን ለማመስገን ወደ እርሱ አቀረበ የቀረብነው በማን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ በሕማሙ በሞቱ ነው። የማይሞተው ሞተ፣ ሞትን ይሽረው ዘንድ ሞተ፣ ሙታንን ያድን ዘንድ ሞተ። ማንን ያድን ዘንድ? ሙታንን። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት እንደሰበኩ ሊቃውንት እንዳስተማሩ ዛሬም እኛ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ነገር ህማሙ ስለ ሞቱ ብቻ ሳይሆን በእርሱ ነው ህይወትም እንመሰክራለን። በእርሱ ነው ነፃነትም እንመሰክራለን። ኃይላችን፣ ጉልበታችን፣ መዳናችን እርሱ ነውና ስለ እርሱ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ልንመሰክር በቃልም በተግባርም ልንመሰክር ይገባናል። ወደ ማጠቃለያው እንምጣ። እንግዲህ ወገኖቼ ዛሬ እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብከዋለን ወይ የሚለውን ጥያቄ ለህሊናችን ልንጠይቀው ያስፈልጋል። ይሄ ዓለም ሁሉ ሊጠይቀው የሚገባ ጥያቄ ነው። በዚህ ዘመን በሞተ ህይወት ክርስቶስን መስበክ ስለማይቻል በሞተ ህይወት ክርስቶስን መስበክ አይቻልም። የኃጢአት ሙታን ሆነን በሞት ተይዘን ስለ ነፃነት መስበክ፣ ስለ ህይወት መናገር አንችልም። በረከሰ ህይወት ክርስቶስን መስበክ አይቻልም። በዘረኝነት መንፈስ ሆነን ክርስቶስን መስበክ አይቻልም። ንስሐ ሳንገባ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ሳንቀበል እንደ አሕዛብ እየኖርን እንደ አሕዛብ እየተመላለስን ክርስቶስን መስበክ አይቻልም። ሳንድን ስለ ድህነት መናገር አንችልም። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እኛ እንዳን፣ ከዛስ በኋላ ስለዳንበት ነገር እንመሰክራለን። እኛ ከኃጢአት ባርነት በንስሐ ነፃ እንውጣ፣ ከዛ በኋላ ስለወጣ ነው ስለ ነፃነታችን መሰክራለን። ህይወቱ ይሄ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ እረፍት አለኝ የሚል ማን ነው? ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ድኛለሁ ብሎ በፍጹም ሰላም የሚሰማው ማን ነው? ራሳችሁን ጠይቁላችሁ። ይሰማናል ከተሰማን ትክክለኛው መንፈስ ላይ ያለ ነው። ካልተሰማን ግን ጥያቄ ልናነሳ ይገባል። እረፍት ነው እሱ፣ ሰላም ነው። በሁካታ ዓለም ውስጥ ስንኖር ሰላማችን ነው። በመከራ ዓለም ውስጥ ስንሆን ማለፊያችን ነው። ጸጥታ በሌላት ዓለም ውስጥ ስንኖር የጸጥታ ወደባችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ዛሬም ለህሊናችን ለህይወታችን እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን በቃልም በእምነትም በተግባርም እመሰክረዋለሁ ወይ? ህይወቴ ክርስቶስን ይሰብካል ወይ? ህይወቴ ክርስቶስን ይመስላል ወይ? የሚለውን ጥያቄ ልናነሳ ይገባል። ይህንን ጥያቄ አንስተን መልስም ልንሰጥ ይገባል። የምንሰጠው መልስ ሌላ አይደለም፣ ወደ እሱ መቅረብ፣ ወደ እሱ መምጣት የፍቅር አባት ስለሆነ በእርሱ ማረፍ፣ ንስሐ መግባት፣ በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ እንደተባለ ተመልሰን እንድናርፍበት ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብከዋለን። ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብከዋለን። ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብከዋለን። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የበላይ ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየን።